यसलाई मैले रेकर्ड गरेँ त यो युट्युब ब्यानर भने त तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला जस्तो तपाईँ जानुहुन्छ साइमन दाई होइन साइमन दाईमा जानुभयो भने यो टाइपको यसरी खुल्छ अनि यो यसलाई के भन्छ ट्रेलर भिडियो भन्छ तपाईँको होइन अब ब्यानर भनेको यो टाइपको भयो होइन अनि त्यस पछाडि यो किसिमकोलाई ब्यानर भन्छ अब तपाईँको ब्यानर बनाउनको लागि तपाईँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि युट्युब यहाँबाट ब्यानरमा जानु पर्यो अब ब्यानरमा यहाँ गइसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यता गएर अब तपाईँले कुनै एउटा ब्यानर चुज गर्न सक्नुहुन्छ लेट सपोज यो ब्यानरलाई तपाईँले चुज गर्नुभएर मानौ अब तपाईँको नाम के छ यहाँ प्रभा तामाङ होइन त प्रभा तामाङ राइट अब यहाँ के राख्न सक्नुहुन्छ business multiversity right business multiversity त सबैको हो नि त तपाईँलाई मैले पहिला नै बनाए हो होइन यो सबैको लागि इक्वल प्लेटफर्म हो राइट अब प्रवामिसको लागि पनि तपाईँले जे ड्यासबोर्ड पाउनुहुन्छ मैले पनि त्यही ड्यासबोर्ड पाउने त हो नि होइन र होइन तपाईँले चाहिँ के अरे नराम्रो ड्यासबोर्ड पाउने मैले राम्रो ड्यासबोर्ड पाउने त होइन यसमा सबैले ड्यासबोर्ड इक्वेल पाउने हो यसमा अब भनौँ न तपाईँको धेरै प्रमोट नहुने मेरो धेरै प्रमोट हुने होइन मेरो अब प्रमोट नहुने तपाईँको धेरै प्रमोट हुने भन्ने छैन क्या यसमा है सबैलाई यहाँ के छ भन्दाखेरि काम गरियो भने सबैलाई इक्वालिटी छ यसमा राइट सो हाम्रो वेबसाइटको हर कुरा हामीले तपाईँले एनालाइसिस गरेरै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो सबैलाई इक्वेल हुने गरी हामीले बनाएको छौँ है अनि अब मल्टिभर्सिटीको नट ओन्ली वेबसाइट मात्र नभएर च्यानलमै गयो भने पनि होइन साइमन राईले क्रिएट गरेको भएको हुनाले साइमन राईको चाहिँ यहाँ भाषाई धेरै कुराहरू इन्भोल्भ छ कि भनेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या छड्के गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्न है <laughs> हामीले यस्तो प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहन्छौँ जो सबै आएर काम गर्न सकोस् कमाउन सकोस् आफूले सक्यो भने एक्स्ट्रा भ्यालु एड गर्न सकोस् होइन जस्तो भोलि तपाईँले मल्टिभर्सिटीमा काम गर्दा गर्दै एफिलिएसन गर्दा गर्दै नयाँ क्लाइन्टहरू जोड्दै आउनुभयो नयाँ धेरै क्लाइन्टहरू जोडिसके पछाडि तपाईँको पनि जिम्मेवारी एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने एक्स्ट्रा भ्यालु एड गर्ने हुन्छ नि त होइन एक्स्ट्रा केही कुरा सिकाउने होइन एक्स्ट्रा केही कुरा थप्ने अब त्यो थप्ने अपर्च्युनिटीसम्म सम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा छ होइन कसरी त भन्दाखेरि एज अ इन्स्ट्रक्टर भएर आफ्नो कुरा पनि यहाँ राख्न सक्यो नि त हाल्न mm-hmm. सक्यो जसले गर्दा आफ्नो अडियन्सलाई जे माथि तपाईँले ट्रस्ट गरेर दिलाएर ल्याउनु भएको थियो त्यो कुरा तपाईँ आफैले पनि उनीहरूलाई स्वयं दिन सक्दाखेरि यु फिल प्राउड तपाईँले आफूलाई आफूलाई पनि प्राउड फिल गर्नुहुन्छ क्या होइन सो त्यो कारणले त्यसरी यो प्लेटफर्म डिजाइन भएको छ त्यो कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ है त मिस सो हामी जाउँ अब यहाँ गएर तपाईँको फोटो अहिले फेसबुकबाटै मैले ताने है त आ... <sighs> कुन फोटो चाहिँ तपाईँको राखिदिउँ त भन्ने भयो <laughs> सबै फोटोहरू सुन्दर छन् ठिक छ पिभी यो चाहिँ म राखिदिएँ है त तपाईँको बानरमा यहाँ गएर चाहिँ अब अपलोड गर्ने ठाउँ त तपाईँले यहाँ चिनिहाल्नुहुन्छ यहाँ गएर चाहिँ अनि त्यस पछाडि यहाँ गएर यसरी हाल्यो है तपाईँको अब यहाँ तपाईँले आफ्नो वेबसाइट हाल्ने होइन W W W W W W dot business multi यसरी डाउनलोड गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको तपाईँको लोगो है यसरी जाने सो इन फोल्डरमा गएर चाहिँ यो फोल्डरमा नामहरू पनि दिन जान्नुपर्छ मिस है पछि यो चाहिँ अझ केमा बढी काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँको उसमा काम लाग्छ ओके ah, ah, यो चाहिँ केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि लोगो ब्यानर ब्लगमा काम लाग्छ है मिस तपाईँले भोलि आफ्नो क्राफ्ट ह्यान्डिक्राफ्टसँगको रिलेट चाहिँ ब्लग गर्दै जानुभयो भने यो पिक्चरहरू चाहिँ तपाईँले तानेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या बुझ्नु है नि त्यो सेभ गर्दाखेरि सेभ गरेर मात्र भन्दा पनि यो भित्र तपाईँले फोल्डरमा गएर चाहिँ नाम दिनुभयो भने त्यो एसियो ऱ्याङ्किङ गर्नको लागि चाहिँ अझ धेरै हेल्पफुल चाहिँ हुन्छ है त बुझ्नुभयो तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ ओके सो अब हामी जान्छौँ कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि तपाईँको च्यानलमा जान्छौँ तपाईँको च्यानलमा गइसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ जान्छौँ यहाँ गएर तपाईँको यो च्यानलमा जान्छौँ अहिले तपाईँको च्यानल कस्तो छ भन्दाखेरि यो किसिमको छ होइन केही छैन अब हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि कस्टमाइज च्यानल भन्ने साइडमा चाहिँ हामी जान्छौँ ठिक छ त्यहाँबाट हो के अरे तपाईँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त तपाईँ आफैले यो गर्न जाने भने अझ रमाइलो हुन्छ होला त्यहाँबाट ल स्क्रिन मलाई सेयर गर्नुहोस् त तपाईँले म यहाँबाट तपाईँलाई शेयर गर्ने अप्सन लिन्छु पख्नुहोस् है हुन्छ पख्नुहोस् अहिले तपाईँलाई मैले दा छैन नि त allow two participant participant two भइहाल्यो यहाँ खासमा मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने रेकर्ड गर्नको लागि खोजिरहेको छु स्टल रेकर्डिङ लाइभ ट्रान्सक्रिप्ट गऱ्यो होइन तपाईँलाई मैले चाहिँ अब यहाँबाट स्टल भिडियो च्याट अनि त्यस पछाडि गऱ्यो अनि त्यस पछाडि तपाईँको यहाँबाट जुमले बेफाइदा गरेछ एक दुईवटा कुरा